tempat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku bingung sapa nyatane ora kuwawa ngrasake atiku sansaya nelongsong ditekan besok kapan gonku mendem orang rasa sat rabi solali esok awan Dan tansah beto hati atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake atiku Sansoyo nelongso Tocar, beso, cabrón. sesat rapi solali Esok awan wengi dan beto hati Rasa sat rapi solali Esok awan wengi dan beto hati